我哋有雾必死！哇，雾必死啊！啊，雾再喷啊！啊，我哋快啲走啊！雾必死可以杀灭空气中百分之九十九嘅雾霾，功效长达五秒。有雾必死，黑眼毛都死。总代理：大春浩极有限公司。